想着我说十了，话呗，我的好花呀人的，万把的月是人花。 za uefu ikni maya nifta banting nikunting nari ya tumpaya katos ke akatos ekontalana eh, weruta asi za uefu ikni maya nifta banting 天会黑，人会变。 还没到，还是再等等。二娘还没到，还是再等等。寻金觅银，老海火作，买卖成块。找量挂彩，寻金觅银，老海火作。 Bye. yeah?